Som a classe de català, del taller d'ortografia, i tots tenim una edat. Per això no el vam poder estudiar a l'escola. Ara, d'un en un, eh, explicarem una miqueta com va anar quan érem petits i com em vam començar. Eh, em dic Joan, eh, tinc 79 anys i a l'escola mai em van eh, ensenyar el català. Sempre deien que recordo una petita anècdota de la meva es van enfadar molt i es van posar a riure. Quina tonteria diu! Si és una llengua i és la primera vegada que ho vaig sentir que el català era una llengua. O què voleu que digui? Eh, més o menys. Jo eh, he fet um, molts anys de... El meu nom és Maria Rosa. Soc que vaig néixer un dia de primavera ja fa molts anys el primer mots que vaig sentir eren castellà, catalans i vaig anar creixent aprenent aquesta llengua que per a mi és la més bonica del món. Fa uns anys, molts anys, vaig anar a viure per circumstàncies eh, que no atén, vaig anar a viure eh, als Estats Units i com que la llengua oficial és l'anglès, parlo anglès. No solament el parlo, sinó que moltes vegades hi penso. Els grecs americans, quan em senten parlar, creuen que sóc grega. I jo llavors aprofito per fer el tractament històric del meu país. Podria sentir-me avergonyida, però no, em sento orgullosa que aquella llengua que vaig mamar, de petita, encara resta en mi. Tinc una amiga, pobreta, que va, va morir fa un parell d'anys, que jo anava a moltes classes de català a Nova York, i em deia, ai Maria Rosa, per què t'ho prens així? Eh, al final la culpa no és nostra, la culpa és el Franco. I, però eh, aquest estiu vaig venir, eh, eh, per l'11 de setembre vaig venir la meva filla i els dos fills. I una amiga meva, sentint-ho parlar anglès, em va dir, ai Maria Rosa, el teu accent sembla el d'en Pau Casals. I això va posar la cirereta al pastís. Jo vaig néixer fora de Catalunya, a Astúries, i la meva mare, no sabem per quina raó, eh, sempre va estar, parlava sempre de, de, de que Barcelona tenia una, coneixia una monja que era de Lleida i sempre li preguntava què hi ha en Barcelona, com és Catalunya. O sigui que no sabem per quina raó es va interessar. Vam acabar aquí, vam arribar aquí i la primera vegada que, que vaig sentir parlar en català pensava que, ens, que al col·legi, a l'acadèmia, eh, tindríem de l'obligació de, de fer-ho. i em vaig trobar amb la sorpresa de que no, de que no deixaven. I a, a partir d'uns quants anys jo no m'atrevia a parlar en català i la, me, la meva primera feina, havia uns clients, un client en concret que era de Reus, i em va dir, escolti, vostè és de Lleida? Dic, no, dic, és que no parlo català. Diu, doncs pues a partir d'avui vostè parlarà amb accent de Lleida, aunque no ho sigui o sigui d'on sigui. I així es vaig començar a parlar català. Molt bé. Jo dic Pilar i vaig i vaig néixer a un poblet molt petit que es diu Joanetes. I tothom parlava català, allà ningú coneixia el castellà ni res. Només hi havia la Guàrdia Civil, que passava a vegades i, i tots la miràvem estranyats perquè era el català la nostra llengua oficial fins que vaig tenir 10 anys i llavors vaig venir aquí a Barcelona, em van enviar a estudiar aquí a Barcelona i va ser com vaig començar a estudiar l'espanyol. Però per mi sempre serà el català la meva llengua. Hola, sóc el Toni, sóc d'aquí a Barcelona i bueno, jo sóc de les primeres generacions eh, les quals en el col·legi se'ls va permetre començar a estudiar el català però no el català no estava considerat com una assignatura, sinó que era seminari de català. Eh? Només es podia donar una hora a la, a la setmana de classe, no? només una hora, fins set dies que teníem d'estudi. Mm, I a més, els professors estaven obligats aprovar-nos a tots. Com a, la nota mínima era un 5, no podíem posar per sota de 5. I una altra petita anècdota és que teníem, a casa sempre hem parlat en català, però teníem uns parents que eren una mica franquistes, llavors sempre ens parlaven en castellà, però per parlar en català, per exemple, amb la meva mare, ho feien a cau d'orella, que no ho sentís ningú. Hola, em dic Anna. Jo vaig néixer a Barcelona i sempre he parlat pel català però casa, <clears throat> com vivíem, com es diu ara, relluats, no? amb els meus avis paterns, pues eren de Castelló, pues allà el castellà anava... Els meus pares entre si parlaven català, però quan es dirigien a mi, en castellà. I clar, he après el català, però no els sons i la fonètica, llavors ni el parlo bé i escriure'l, pues, bueno, ara vinc a classe de català i m'agrada molt. jo em dic Ramona i vaig néixer el 33, o sigui que tinc bastants anys. Eh? A casa meva sempre s'ha parlat el català. Eh? El meu pare i la meva mare eren catalans eh? i, bueno, i així ens ha anat. Eh? O sigui que de fer l'escola, la poca que he pogut fer, doncs, sempre ha sigut interessant. Hola, jo em dic Enric, soc <clears throat> fill del 49, jo també és que estic bastant emprenyat perquè no he pogut saber, no més que saber, aprendre el, el, la meva llengua, que a casa meva es parlava, els meus avis ho parlaven, i més més m'ho inculcaven. Amb la feina doncs, tothom ha hagut d'espavilar-se i fins que no m'he jubilat no he agafat les riendes de poder aprendre i escriure en català. Jo em dic Pilar i per coses de... vaig néixer aquí a la guerra i la meva mare tenia molts amics que treballaven a la telefònica i voltava molt pels Pirineus i tot això. I coneixia molta gent per posar els taules dels telèfons. I allà a la Junquera hi havia uns amics que l'estimava moltíssim i li va dir que anés, quan estava acabant de, de néixer jo, que anés allà. I vaig néixer a la Junquera per casualitat. Hola, jo sóc la Maite, vaig néixer a Barcelona, pares catalans, avis catalans, el que passa que els primers anys només parlava català i quan vaig anar a escola la monja li diu a la meva mare és que les nenes com les seves tarden un temps en aprendre el castellà i al principi no m'agradava saber després tota la vida parlant català, castellà, però pensant en català, traduint el castellà del català al castellà, i així s'ha anat fent. I ara que m'he jubilat, ara encara és el moment d'aprendre a escriure el català, perquè és la meva